canal Bad Styles Gameplay! <laughs> Hoje temos aqui o Vitinho, <laughs> o Zero. Estamos. Já. Yeah. Temos aqui o, o Tony. O Tony Zero. <laughs> e a Paulita. Na Suíça, diz alguma coisa, Paulita. Olá, Palmita. Agora temos aqui um dilema. Temos aqui um especialista em residentivo e uma psicóloga. <laughs> Vamos dar a passar aqui esta fase. Pá, é assim, está a carregar o save agora neste momento. Estás a ver? Aí a é bacana, olha onde é que eu estou, mano. Eu nunca estive aqui, meu. Olha, isto é horroroso, meu, não estás a ver, eu não sei onde é que eu estou a vir para o escuro. Aí é bacana. Olha lá a palma. Não estás a ver bem onde é que eu estou, meu, está aqui uma merda. Ouve, eu acho que aqui nasce qualquer coisa, meu. Que merda, meu, que é isto, meu? Aí é bacana, isto é ovos ou que é isto? Está tudo marado, meu. Que esta merda, meu. Ainda o pessoal fala no kitchen. O pessoal fala no kitchen. Se o people visse o que é esta merda cá dentro da casa, meu. Se ficou impressionados com a cozinha, deviam ver o resto da casa. Olha, eu não estou com muita vontade de sair daqui, bacana, porque eu sei que eu vou morrer, meu. Olha, anda aí a gaja! Não ouviste um barulho? Oh my god. Ouvistes? Ei, eu não tenho mesmo armas, meu. Aí ouvi um barulho, Victor. Estás a ver onde é que eu estou? Aí é bacana, se eu abro esta porta, bacana. Se eu não sair daqui, nasce aqui uma merda qualquer. E se eu sair daqui, tem que sair daqui mesmo. Oh my god. Oh my god. Não tenho armas nenhumas, meu. Claro que não, isso é só uma gravação. Ui, a porta fechou sozinha, meu. Oh, eu conheço esta merda. Eu conheço esta merda. A Margaret está ali atrás desta porta, meu. Ai, Eu já fiz isso, não resulta, meu. Até já tentei abrir a porta, não viste? Olha onde é que ela vai, olha aqui. What have I done Isso já eu fiz. Ai, filha da puta, vai ter tá embora. Vai. Ai, Magoda. O que é que se passou? Fica aí atrás do caixa. I don't understand you at all this. Sim, mas eu já tinha o abre. oh, <laughs> foda-se o abre, caralho. Sai, fecha a porta, caralho. Filha da puta. Ganhei o troféu, caralho patrimônio de Cristo. Foda-se, se a ganhar platina, caralho! Estou a ouvir um barulho, meu. Ui. Aí, Bahia bacana, meu. Vitor, o que é que eu faço? Está aqui um maçarico, meu. Escontem ao canto. Oh my god! Escontem um tutagem ao canto. Estou a espreitar a gaja, meu. I know you were Olha o sapete espetáculo do doido meu. Parece o... Parece o Castelo Branco. É para aquele cabelo. <laughs> Ai, filha da puta, pisei o alpendre, fez barulho, caralho. Filha da puta das tábuas! Ai, ela vai me matar, meu olha lá, vem devagarinho, para não fazer barulho. Oh, ah, filha puta. Oh, estou fodido, estou fodido, não venhas para aqui, caralho! Ah, filha da puta! Queres ver? Oi! Oh, abre! Tá ali, meu. <laughs> Olha a gaja. O que é que eu faço, mano? Estás a ver? Dava-lhe uma bicarada na... com o Jimmy Dog. <laughs> Foda-se, oh, oh, oh foda-se. Oh, filho da puta! pai eu aqui não posso fazer nada, meu. Oi, a gaja vem aí, meu. Não Olha aí. Bacana, curto. Oh, filho da puta, Margarete, meu. Então. Eu não vou sair daqui, meu. Fônix. Vou ficar aqui quietinho. <laughs> aqui é um cantinho. Eu vou ficar aqui. Olha, vazou, né? só traças à volta do... Ai, ela veio aí, man. Oh. É pá, não, não, não, não, não, não, não. Bacana, eu para estar encostado à parede tem que estar assim, meu. Até sai fora do coisa do jogo. É pá, mais escondido que isto é impossível, meu. Mete o capucho. Você fica todo preto. então, mas é uma base ou não base? Oh my god. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Aí é, vai-me dar comer aos bebés e vou doar a... Ih, oh my god. Vai ter demônio. Né? We open our home. We open our hearts. Já foi, meu. What do you do? E agora? Ah, é para fazer ali um desenho, eu já entendi agora. É para fazer aqui a merda do desenho, eu já entendi. descobri esta merda, meu. Descobri esta merda, meu. Estás a ver? Um gajo não precisa ir à internet. Eu caguei para a Margareta, vou-me pôr a andar. É mesmo passar por aqui. É assim. Ui. Não, não fodes tu que disseste a sombra. Aí olha lá, isto é mesmo água, meu. Olha, estou a ouvir gritos, não é nada bom, meu. Eu estou a ouvir gritos, quer dizer que... Eu não fechei a merda da porta, meu. Mas acho que a gaja não passa aqui, que é mais gorda, meu. Ai, oh, filha da puta! Não, não, não, não, não, não, não, não! Não, filha da puta! foda só, meu. Fónix, mano, eu tô feito ao bicho desta merda, mano. Epá, eu sabia lá que me apareceram e a Margareta. Eu, eu pensava que ela estava lá, mas aquilo dá a volta, né? Pá, estou aqui e ela vai aparecer ali, não é? Então se calhar é melhor manter aqui a distância, não? Ela vai aonde? eu é vou mandar a água, meu. Pai, estou a ouvi-la, meu. Ai! Ah, como é que ela me viu, meu? meu! Epa, é não estava à espera, meu! Foda-se, ou abre! Ai! Foda-se! Foda-se! Oh, isto é de um gajo ficar maluco, meu! Estou-te a dizer, meu, olha, dava-lhe uma tromitada na minheira, <laughs> meu. Olha, eu não me mexi, eu estou quieto, o que é que eu faço? Sempre que eu vou para a nega, já aparece não sei de onde, olha, eu vou-me pôr aqui atrás, Tu traz as caixas, meu! Olha aí as Tu atrás dos paletes. E agora? É fica aqui que é melhor. Ai, é ah, filha da puta! Oh, Eu pensava que ela vinha dali, ela veio daqui, meu. Brasil! <laughs> Paleta, o que é que tu achas? Palma! Ela apanha-te. Não, não dá para dar fuga à frente dessa gaja, é perna longa, meu. Hã? A gaja corre, boé, meu. Tipo, viras-lhe as costas, já fostes. Eu já sei o que é que eu vou fazer, meu. Olha, eu acho é que isto passou... Ai não, falhou, né? Já ia dizer que tinha passado era para outra coisa. Eu vou, mas é tentar começar logo a correr, meu. Ou oh, abre. Não dá, não dá, não dá, não dá. Acho eu que não dá. Ou dá. You! You! All you have to do is accept her fucking gift! estás a ver bem, meu. Nós já passámos. Ah! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai, fica preso, meu! Ai, ai! Pode fazer o quê? Pode fazer parte de alguma coisa? E agora, meu? Este merda tá atômica. <laughs> Ai, filha da puta! Where do you think you're going? Oh, ainda bem que já acabou a gravação, é? A gravação lá do. lá da tape, meu. Ai, pera, pera! Tá aqui o filho da puta! Ai, caralho! Where the hell you think you're going? Ai, filho da puta! Ai, caralho! Ai, caralho! Caralho, não morre, filho da puta! You kill me! I just come right back! Na puta. Corta todo, caralho. Sai daqui, caralho. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Oi, oi, oi, oi, oi. Ah, filha da puta. Não morre, cabrão, pá. Ah, da puta. Hum, sorry, boy. Não mexas o gajo não morre, meu. Já disse, isto é uma família, meu. <laughs> Não morri! Eu filmei! Esse filho da puta não morre, meu! Epa! Zero. Eu tenho! serra é circular, tem balas infinitas. O que é que é preciso, meu? É um machado, meu. Este gajo não morre, meu. Já te disse que este gajo levanta sempre, meu. Este, esta família não morre. A gaja do filme que tu fodes lá salvar. Eu já a matei umas 3 ou 4 vezes, meu. O gajo já aparece do nada, meu. O que é que eu faço, mano? O gajo não morre. Aí eu fui disparar, fiz barulho bacana. Aí eu estou fodido, vem alguém, meu. You kill me, and I just come right on back. Ah, não, meu, Não, meu. Isso é mentira, Mel. Oh. tenho balas infinitas! Eu tenho uma serra circular, meu! Fónix, este gajo não morre, meu. Este gajo não morre. Ainda Sim, ele já morreu várias vezes, meu. Este gajo não é humano. <laughs> É, é este gajo é um caralho de um zumbi, meu. Olha, isto é muito, isto é muito atripante para a minha carola, meu. Isto é boeda tripante, meu. É que tu não tens uma solução para esta merda, meu. Eu recuso-me a ir ver à internet, meu. Isto está feito para um gajo fazer, não é? Epá, é assim, se o pessoal não tem a merda do save que eu vou partilhar, acreditem, esta merda com o save que tem balas infinitas, guita infinita, serra circular e o caraças, isto já é, parece impossível, eu sei que não é impossível, mas parece impossível. Agora imagina um gajo vir para aqui sem nada. Já sei, é com a caçadeira, meu. Vitor, de... Não sei, meu. Eu não consigo apanhar isto. Eu, eu, eu tenho que me livrar da... De... Tem que me livrar da. Aí a pera veio o bacana. Ui! Está ali o bacana, meu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não! Não! Vai-te embora, caralho! Epá! Ah! consegui sacar a serra, meu! Bem, isto tem que ser ao contrário. Eu é que lhe vou atacar, meu. Tem umas copos. Olha a minha guita que eu tenho. Moeda antiga, está ao máximo. Fluido químico, munição infinita. Ai, não posso tirar isto, meu. Então, mas tenho missão infinita, tiro isto. Tenho os óculos para ver o raio-x. Ela já entendeu os truques dessa cama. Who builds this shit? Opa, mais uma merda. Aí, pera, pera, pera. trás. Olha o meu inventário, como é que está. Ah, só tenho dois espaços. Olha, melhor... Melhor é ficar aqui que estou seguro. Está fumo. <laughs> Pronto, agora estou aqui e agora... É bacana, nunca tivemos neste quarto, bacana. Acho que isto, isto é o quarto da velha. Não, eu não estou a ver. A velha não está aqui assentada, meu. Olha, ali tem uma ervinha. Pumba, já lá mora. Já não estou, já estou bem de saúde. Olha ali o bonequinho. Olha, medicina. Os frigoríficos deve estar lindo. Até tenho medo de olhar. Sangue. Isito. Isto é o quê? Psicoestimulantes. Olha, isto é pelo bombonose. Este... Olha uma estátua! Tá ah, é uma. É uma. É uma erva, mano. Como não estou bem curado, vou usar o remédio. E assim já posso guardar é a Isto é o quê? Isto é o quê? É balas. Cartuchos de escopeta. A gente tem cartuchos. Ah, a escopeta é escopeta que eles falam. Ih pá, está aqui uma merda atrás, meu. É a ah, caçadora. Isto não abre, man. Deve ser com a caçadora, meu. Dá-me um tiro na porta. Ah, pera. Eu apanhei uma cena, não foi? Bem, já estou baralhado. Tem um corno? Yane, olha para esta merda. Com duas cabeças, meu. Isto não abre, meu. Como é que a gente abre esta merda, meu? Ah, olha, esta fechadura tem uma merda triangular, meu. Como é que eu saio daqui com vida, meu? Olha, está ali um cinzeiro, agora ia ali pôr a cinza. Estás a ouvir? Está ali um cinzeiro, agora ia ali pôr a cinza. <laughs> Ai, caraças. Agora deixa lá ver. Temos aqui uma porta, certo? Esse sofá está podre. Está nada, está ainda. Mas ao que acho com sou capaz de dar um erro. Epá, estas caixas eu não entendo, isto não faz nada, mano. Que é isto? Moeda antiga. Ali ao pé do viado tinhas uma cena. Eu tenho aqui várias coisas, só que eu não consigo apanhar nada, está cheio, mano. O que é que eu posso usar aqui? Nem consigo abrir a mala. Que é isto, Aí ah, agora tem que ser do rajado. Olha, pera, caixotes. ali vai aparecer uma gaja, de certeza. Não dá para abrir, meu. Aí a bacana, já estive aqui, já estive aqui. Ai, eu lembro-me disto. Mais erva. Ah, aqui dá para gravar, é melhor, é Phonics. porta. Aí! Vai cá, filho da puta! Não faço grupo, meu. Já brincaram. Não sei, meu. Tipo, aqui tem outra porta. Já estou a perder. Eu não sei onde é que eu ando. Está trancado, ainda bem porque eu tenho aqui outro. Ai filho da puta! Aí tem corpos meu! O que é isto? É um hambúrguer? caminhão. Só fora, caralho. Matas animal, depois crucifixas. Aí é a grande arma! Olha aquela arma ali, meu! Aqui é não um lança-chamas, meu! Aí eu tenho a munição daquilo, meu! duas prestadas na porta. Goiaba, posso meter a cabeça do outro lado da porta? Não posso. Não. Gazua. Oh, foda-se, como é que eu abro isto? Não, isso é, isso é que tu fazes o lança-chamas. Agora vou juntar isto com isto. E agora, bacana? Eu nem vou gastar a arma. Olha, eu tenho coisa infinito. Não é? E agora queimos todos, mano. Então, Sem bacana! Que curtido, bacana! É Eita. Agora o objetivo é pôr a aranha lá na coisinha. Em frente à lua. por Foram ah, aranha aonde? Ah, sim! Sim, mas eu estou encalhado. Sim, mas eu estou encalhado. Eu não sou capaz de sair daqui mesmo. Tinha que ter um objeto que eu não tenho. Hã? É um mapa logo. Estou fodido, estou encalhado, meu. O mapa. E a e Ei, olha para onde é que eu tenho que ir. Tenho ali uma porta para abrir, tenho um baú, tenho ali uma coisa, laranja. Ei, a é vaca. Não estás a ver, mano. Eu estou aqui, meu. Estação de água. É pra ter que ir pra casa. Estou na casa não dá, meu. drive, man. That's not really the problem. Jeez. munição. Nós não precisamos de munição, né? Tinha que gravar esta forma. Temos é? aqui as zonas. Oi. Isto é para bazar, não é? Não, não é para bazar, é para, é para ir lá ao sítio. porta é esta. Não, tu tens que ir àquela parte onde metes a areia. É é? Pois, eu sei. Tentei a porta da direita. Tentei a porta da direita. Mas acho que não é nada disto. Acho que não, tenho a certeza que não é nada disto. Esta é a porta da direita. Ao menos que desse para gravar. é. não é. não é a porta da direita. subo. nem, nem as moscas morrem. Olha a minha <laughs> corvo. Já sabemos qual que é. Ok, carregas no mesmo é uma moeda. Não quero mais a nada só uma ocupa espaço. Examina o altar no segundo andar. Eu já não é que é o segundo andar. O que é que eu tinha que fazer sem ser isso? Ah, é a porta do corvo. estacionar uma cena no segundo andar. Onde é que isto vai dar, meu? É? é, agora tens que abrir o corpo. Espera, vou já gravar. Que é do gravador, meu? Estava aqui. O gravador não é isso, é lado oposto. Só aqui estas duas casas. E agora? Just say. Żałaj, co łaka estou aí para a coisa do corpo. Palma, estás aí? Devias ver isto.